अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में आज की मैं इस वीडियो में आपको त्रीसों वाले कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी और इस मेथड से आप किसी भी साइज़ का त्रीजों वाला कुर्ता स्टिच कर सकते हैं इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने इस वीडियो के लिए अपनी मदर से रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो कटिंग एंड स्टिचिंग में एक्सपर्ट हैं वो कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ इस कुर्ते को स्टिच करती हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा बट मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नाप ले लेंगे जो तकरीबन दो से तीन साल के बच्चे का नाप है और इसकी लंबाई की मेजरमेंट ले लेंगे इस तरीके से जितनी भी आपकी लंबाई होगी उससे आपने डेढ़ इंच या दो इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए और सबसे पहले हम तीरे की यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ले लेंगे ये देखें तकरीबन साढ़े आठ इंच है तो हम लोग हाफ इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे तकरीबन नौ इंच तक इसकी चौड़ाई ले लेंगे सबसे पहले मैंने हमने यहाँ पे पीस बना के रखा है ये देखें आप और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी ली है वो मैं आपको बता देती हूँ त्रीज़ों वाला कुर्ता डिफरेंट पार्ट्स में कट होता है ये पहला पार्ट कट किया है हमने और तकरीबन साढ़े उन्नीस इंच इसकी चौड़ा लंबाई ली है और लंब जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन नौ इंच ली है और इसके बाद हम इसको इसको उल्टा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ये मेरा पहला पार्ट कट हुआ है हम लोग इसको डिफरेंट पार्ट्स में कट करते हैं त्रीज़ों वाले कुर्ते के तो इसलिए इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले तीरे से किसी भी कुर्ते का अगर आप त्रीजों वाला कुर्ता स्टिच करने लगे हैं तो आपने तीरे से मेजरमेंट लेनी है और जितना भी वो हो उससे हाफ इंच ज़्यादा रखना है और लंबाई ले लेनी है कुर्ते की जितनी भी लंबाई हो उससे डेढ़ इंच या दो इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए यहाँ पे मैंने उल्टे तय करके दोनों को पीस को फ्रंट के और बैक के ऊपर नीचे रख दिया है और इसको हम साइड पे कर देंगे अब यहाँ पे हम लोग स्लीव्स दे लेंगे स्लीव्स की मैंने कितनी स्लीव्स की कोई कटिंग नहीं होती है यहाँ पे सिंपली हमने लंबाई और चौड़ाई लेनी होती है तो यहाँ पे मैंने लंबाई जो ली है तकरीबन दस इंच ली है और जो मैंने चौड़ाई ली है इसकी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ और मैंने कोई इसमें शेप नहीं इसमें शेप नहीं दी है तकरीबन दस इंच दस इंच इसकी चौड़ाई ली है इसमें हमने कोई शेप नहीं दी है और इस तरीके से इसको किनारी वाली साइड से कट किया है जो स्लीव्स की फ्रंट साइड पे आई है वो किनारी आई है आगे से फोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जितने भी आपके स्लीव्स होंगे उससे सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा सिलाई के लिए जो कंधे में आएगी यहाँ शोल्डर की हल्की सी शेप दे दूँगी मैं इन पीसीस के ऊपर जो हमने पहले कट किए थे और उसके साथ इस तरीके से स्लीव्स रख दूँगी स्लीव्स हमने कोई कटिंग नहीं दी है सिंपली चौड़ाई और लंबाई ली है और उसको कटिंग कर ली है यहाँ पे देखें कलियाँ की कलियों की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे हमने किस तरीके से की है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी मयरमेंट ली है इसकी तो इसकी लंबाई की जो इसकी चौड़ाई की जो मयरमेंट है पहले हम लंबाई की ले लेते हैं चलें लंबाई की मेजरमेंट तकरीबन पंद्रह इंच ली है और तकरी और जो चौड़ाई की मयरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी ली है इस कपड़े की चौड़ाई की मयरमेंट हमने ली है तकरीबन बारह इंच तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से हमने ये कलियाँ जो हैं वो स्लीव्स के नीचे से लगानी है तो स्लीव्स के नीचे से कुर्ते तक की जितनी भी लंबाई की मेजरमेंट होगी उतनी हमने ले लेनी है यहाँ पे देखें इस तरीके से कली की मेजरमेंट इस तरह इस तरीके से बड़ी कली जो ली है मैंने हमने चार इंच की ली है और जो छोटी कली ली है वो दो इंच की ली है इस तरीके से बीच में कट लगा लिया है एक तरफ से बड़ी ली है और एक तरफ से छोटी अब जिस तरफ से इस तरफ से हम लोगों ने छोटी ली थी और इस तरफ से हम लोग बड़ी लेंगे दूसरी तरफ भी हमने चार इंच की और दो इंच की ली है ये देखें जो मैंने तकरीब जो मैंने लेफ़्ट साइड पे छोटी ली थी राइट साइड पे बड़ी वाली ली है और जो राइट लेफ़्ट साइड पे मैंने बड़ी ली थी राइट साइड पे छोटी वाली ली है इस तरीके से दोनों कट्स लगा लिए हैं और दोनों कट्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तिरछा और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे इसको हम लोग दरमियान से हाफ़ कर देंगे ये तकरीबन चार कलियां हो गई हैं हमारी ये देखें इस तरीके से अब इसको अरेंज कर देंगे एक साइड पे दोनों को इसको भी हमने उल्टा तय कर कर ही आ, कटिंग की है इसकी इस तरीके से इसको रख देंगे ऊपर नीचे और कली हमेशा जो कुर्ते का हमने पहले पीस कट किया है उससे लंबी ही रखेंगे ताकि सिलाई में आने के बाद अगर छोटी भी हो जाती है तो कुर्ते से छोटी ना हो तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसका मार्जिन ज़्यादा ही रखा है हमने और यहाँ पे देखिए कलियों की कटिंग भी हो चुकी है होपफुली कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तीन पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं स्लीव्स और बीच का पार्ट और ये कलियाँ अब हमने ये वाली समोसियाँ कट करनी है जो हम अंडर आर्म्स में लगाते हैं मुझे एक्चुअल में इसका नाम नहीं आता तो मैं इसको समोसियाँ ही बोलती हूँ इसकी लंबाई ली है साढ़े पाँच इंच और लंबा जो जो चौड़ाई ली है वो तकरीबन तीन इंच ली है उसको इस तरीके से डबल किया है और इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लिया है जिस तरीके से समोसे की शेप होती है उस तरीके से और तकरीबन तीन इंच ही इसकी चौड़ाई है और तीन इंच ही लंबाई है फोल्ड करने डबल करने के बाद उसके बाद अगर साइड से अगर कुछ ज़रा सा भी एक्स्ट्रा आता है तो उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे ये देखें इस तरीके से समोसी जो होती है हमारे बिल्कुल चिकोर कपड़े की बनती है ये भी हमने चार बनानी है तो इसलिए हम लोगों ने डबल करके फिर बनाई है और ये इस तरीके से अंडर आर्म्स में लगेंगी और इस तरीके से मैं रख दूँगी देख सकते हैं आप कलियों वाले कुर्ते में चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसको एक स्लीव्स में एक दरमियान तीरे वाले में और एक कलियों में और एक ये समोसियाँ जो हमने अंडर आर्म्स में लगानी है तो कल कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो चलिए स्टिचिंग की तरफ आते हैं अब होपफुली कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी तो चलिए हम इसको साइड पर रख देते हैं अभी स्टिचिंग के लिए हम लोग ये जो बीच के हम लोगों ने पीसेस बनाए थे तीरे से मेजरमेंट लेके उसका जो मैं फ्रंट साइड है वो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे देखें सबसे पहले हम लोग गले की कटिंग करेंगे तो गले की कटिंग इस तरीके से करनी है चलिए मैं मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो यहाँ पे फ्रंट गले की कटिंग कर रहे हैं हम सबसे पहले जिसकी तकरीबन जो चौड़ाई है वो ली है दो इंच के करीब तो ये देख सकते हैं आप दो इंच हमने चौड़ाई लेनी है इसकी ये दो से तीन साल के बच्चे की गले की मेजरमेंट है और दो इंच ही इसकी गहराई लेनी है इस तरीके से दोनों तरफ से हम लोग निशान लगा लेंगे और इसकी गुलाई दे देंगे बिल्कुल परफेक्ट गुलाई देनी है कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसमें मेरी इस जो जो नेक की कटिंग के लिए मेरे मदर की एक ट्रिक थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इन्होंने मुझे बताया कि हमेशा अगर आपकी गुलाई अच्छी नहीं आती है फ्रंट गले की तो यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूँ नीचे पट्टी के लिए जो हम रख रहे हैं यहाँ पे पार्ट वो रख रहे हैं तकरीबन साढ़े सात इंच तो तकरीबन साढ़े साढ़े छः तक हम इसको कट करेंगे और एक इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की तरफ पट्टी जो बढ़ाते हैं उसके लिए तो ये दो निशान हमने लगाए हैं साढ़े छः इंच पे हम लोग कट करेंगे और साढ़े सात इंच पे हम लोग इसको तैयार करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों जगह पे निशान लगा लिए हैं और उनकी ट्रिक ये थी गले की गुलाई परफेक्ट आने के लिए उन्होंने हम मुझे बताया कि अगर आपके मेरे किसी व्यूवर्स की ऐसी है जिसकी गुलाई ये परफेक्ट नहीं आ रही है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ कट करता हुआ जाए तो उसकी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी तो अब इसको मैंने खोल इसको हमने खोल लिया है और इसकी जो दरमियान वाली करीज़ है उससे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे एक पैर का छोड़ते हुए डिस्टेंस हम लोगों ने कटिंग की है इसकी और ये मैंने सीधी साइड को अपनी तरफ रखते हुए कटिंग की है तो लेफ़्ट साइड की तरफ से एक पैर छोड़ा है तो यहाँ पर देखें अब जो बैक साइड है इसकी जो हमने बैक साइड ली थी इसकी इसी जो तीरे की जो बैक साइड है उसकी भी कटिंग करेंगे हम लोग गले की हल्की सी बिल्कुल कटिंग करेंगे तकरीबन हाफ इंच हाफ इंच जितनी इसकी गहराई ली है हमने और चौड़ाई उतनी ही ली है जितनी फ्रंट की ली थी तकरीबन दो इंच तक तकरीबन दो इंच जितनी ये हाफ़ इंच की भी हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि जितना भी शोल्डर में हाफ इंच जितना आएगा उतना ये बैक का नेक कट कट हो जाएगा तो ये देखें बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है फ्रंट की भी हो चुकी है और इस तरीके से कुछ एक साथ इनको करके रख देंगे हम साइड पे तो होपफुली कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो नीचे से मैं हम लोग ट्रिम कर लेंगे इसको और अब इसकी पट्टियाँ रेडी कर लेंगे जो हमें बटन पट्टी और काज पट्टी बनानी है यहाँ पे जो बटन पट्टी हमने ली है वो तकरीबन दो इंच इसकी चौड़ाई है और आठ इंच इसकी लंबाई ली है साढ़े सात इंच पे हमें तैयार या साढ़े छः इंच पे हमें तैयार चाहिए तो हम हमेशा एक्स्ट्रा ही लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा हो तो लास्ट में हम कट कर देंगे दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको फोल्ड किया है बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ एक तरफ से बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसको क्रीज़ लगानी है ये आगे की तरफ हम थोड़ा सा इसलिए बढ़ाते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है नीचे की तरफ से स्लिप हो जाता है कपड़ा और जिसकी वजह से नीचे की तरफ सिलाई नहीं आती है तो नीचे वाला कपड़ा अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है तो उससे परफेक्ट आती है तो यहाँ पे जो बुकरम का एक पीस लिया है पौना इंच तक इसकी चौड़ाई ली है और आठ इंच तक इसकी लंबाई ली है तकरीबन साढ़े सात इंच तक आप ले सकते हैं इसकी लंबाई तो मैंने थोड़ी सी हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही ली है इसकी जो पट्टी ली है वो तकरीबन तीन इंच जितनी चौड़ी ली है जो कपड़े का पीस लिया है तीन इंच जितना चौड़ा लिया है और तकरीबन लंबाई इसकी वही आठ इंच जितनी ली है तो इसको आयरन कर लेंगे इसकी ये देखें सामने वाली जो साइड हमने रखी है वो क्रीज़ वाली साइड रखी है ताकि नीचे की तरफ जो आए उसको धागा ना निकले ज़रा भी और अगर क्रीज़ वाली साइड आप नहीं रखते हैं तो उसको फिर हल्का सा डबल फोल्ड करना पड़ेगा आपको मैं लास्ट वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ मैंने तकरीबन चार कुर्तों की वीडियोस अपलोड की हैं और उसमें हर कुर्ते की वीडियो में मैंने आप, आपको ये पट्टी डिफरेंट स्टाइल में बता बनाना बताई है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जो मेथड आपको ईज़ी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड कर देंगे पट्टी को तो सामने की तरफ मेरी किनारी है हमारी तो हमें उसको डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोनों पट्टियाँ रेडी रेडी हो चुकी हैं बटन पट्टी और काज पट्टी होपफुली कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी बिल्कुल मैंने डिटेल में और बारीकी के साथ आपको एक्सप्लेन किया है इसका तो इसको हम साइड पर रख देंगे चलिए अब हम कलियाँ ले लेते हैं यहाँ पर गौर से समझिएगा अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टिचिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है ये जो कलियाँ हम लोगों ने चार कट की थी उनमें से दो कलियाँ जो हैं वो हम ले लेंगे दो को साइड पर रख देंगे जो दो कलियाँ हमने ली हैं तो हम लोगों ने ये जो समोसियाँ कट की थी ये भी दो ही कट की थी एक समोसी दो कलियों के साथ अटैच होगी और दूसरी समोसी दूसरी दो कलियों के साथ अटैच होगी एक समोसी इन दो कलियों के साथ किस तरीके से अटैच होगी यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक इसकी आपने ये जो क्रीज़ हमने लगाई थी समोसे की वहाँ तक सबसे पहले सिलाई लगाएंगे कली की कली की जो साइड स्ट्रेट होगी एक साइड पर तो हल्की सी रेब है कली की और एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है जो जो साइड बिल्कुल स्ट्रेट होगी वो बाहर कांच वाली साइड होगी और उसी साइड पे ये समोसियाँ आपने अटैच करनी है तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको अब दूसरी कली के साथ बाकी जो इसकी हाफ पार्ट है उसको इस तरीके से स्टिच करूँगी इस तरीके से हम करेंगे इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम से आपने इसको स्टिचिंग करनी है इसकी और बिल्कुल बारीकी के साथ मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से समझ के आपने इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बहुत परफेक्टली आपका स्टिच होगा यहाँ भी देखिए दोनों समोसियाँ अटैच हो चुकी हैं दोनों कलियों के साथ कुछ इस तरीके से आई है शेप और ये देख सकते हैं अब हमने इसके साथ करना है स्लीव्स अटैच स्लीव्स को किस तरीके से अटैच करना है वो देख लें इसको यहाँ से यहाँ तक की जो क्रीज़ है सबसे पहले वहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे पहले हाफ हमने जो स्लीव्स है उसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो वो लगा लेते हैं पहले ये देखें अब जितने भी मैंने समोसे की और जो बाकी सिलाइयाँ लगाई थी उसको मैं डबल कर दूंगी अंदर की तरफ से आपने डबल करना है बाहर की तरफ से नहीं करना है इस तरीके से एक तरफ करते हुए कपड़े की क्रीज़ को और उसके बिल्कुल जो पहले सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाते जाएंगे तरीज़ों वाले कुर्ते की ख़ास बात यही है कि इसमें जितनी भी सिलाइयाँ लगती हैं वो डबल लगती हैं और अंदर की तरफ से डबल सिलाई लगती है देखें सीधी साइड पर कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आई है इस तरीके से देखें एक तरफ से स्लीव्स अटैच हो गया और अब यहाँ पे देखें डबल सिलाइयों के बाद कुछ इस तरीके से आई है शेप और यहाँ पे दूसरी तरफ से जो स्लीव्स है दू, दूसरा जो साइड है स्लीव्स की उसको किस तरीके से अटैच करना है वो भी देख लें यहाँ पे देखें अब इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तर, तो, इस तरीके से इसके साथ अटैच करेंगे ये समोसे की नोक तक इसको स्टिच करेंगे तो चलिए मैं आप हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आपने करना है इस तरीके से इस तरीके से आप स्लीव्स को आगे से चौड़ाई की मेजरमेंट लेती हैं जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी उससे आपने हाफ इंच ज़्यादा ही रखना है मतलब कि तरीज़ों वाला कुर्ता थोड़ा लूज़ होता है और इसकी मेन चीज़ ये है कि आपने पीछे से उसकी चौड़ाई जो कपड़े की है वो उतनी ही लेते सिलाई लेते हुए आना है अंदर कपड़ा देते हुए जितना आप आगे जाके समोसियों के समोसियों के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे जो अंडर आर्म्स में कपड़ा देंगे उतना ही कपड़ा देना है ऐसा नहीं आप कर सकते कि पीछे से आप रेप दे रहे हैं बहुत ज़्यादा चौड़ा लेके आ रहे हैं और आगे जाके उसको आप छोटा कर रहे हैं तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है जितनी सिलाई पीछे से आपकी आ रही है कपड़े का मार्जिन बाहर छोड़ते हुए आ रहे हैं ये देखिए उतना ही इस अंदर की तरफ भी देते हुए आगे की तरफ बढ़ना है आपने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आनी चाहिए यहाँ पर आपकी ये देखें इस तरीके से ये देखें इस तरीके से उतना ही कपड़ा आगे भी देंगे तो जिसकी वजह से ये परफेक्ट शेप आएगी ये देखें यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सिलाई लगाई है जो हमने अंडर आर्म्स की लगाई थी अब जो सिलाई अभी हमने लगाई है अंदर की उसको डबल करेंगे कुछ इस तरीके से एक तरफ करते हुए कपड़े को कपड़े को एक तरफ करते जाएंगे और इसकी सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई है उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से कुछ इस तरीके से सेट करते जाएंगे स्लीव्स को ये सिलाई लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्लीव्स बंद हो चुका होता है बट आपने स्टिल उस पर थोड़ा सा ट्राई करना है और थोड़ी सी मुश्किल होगी बट आप लगा सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके से हमने लगाई है सीधा करते जाना है कुछ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है कपड़े को सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे देखें सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और किस तरीके से आई है कुछ शेप मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे यहाँ पे देखें इस तरीके से कुछ शेप आई है उल्टी साइड पे और डबल सिलाई के बाद ये और भी सिलाइयाँ जो हैं अच्छे से बैठ जाती हैं यहाँ पे देखें मैंने वो यहाँ से यहाँ तक हम लोग काज बनाते हैं इसके हमेशा तो लेकिन ये हम अभी नहीं बनाएंगे बाद में बनाएंगे और इस वाली साइड पे हमने काज बनाए बनाने हैं इसी तरीके से आपने दोनों साइड की कलियों की अंडर आर्म्स और स्लीव्स को अटैच करना है मैंने हमने आपको एक साइड पे करके बता दिए हैं सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने दूसरी साइड पे भी करने हैं यहाँ पे देखें सीधी साइड पे कुछ इस तरीके से शेप आई है जो समोसियाँ हैं वो अंडर आर्म्स में बिल्कुल परफेक्टली अटैच की हुई हैं और इस तरीके से देखें आई हैं और स्लीव्स भी परफेक्टली उसके साथ अटैच हुए हैं बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी इतना ही परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं तो सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की कलियाँ और ये समोसी और स्लीव्स को अटैच करना है और इसको रेडी कर लेना है होपफुली कि ये यहाँ तक आपको बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा मैंने ट्राई किया है आपको ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत ही डिटेल के साथ बताने के लिए यहाँ पे देखें हम मैंने मैंने यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जो हैं वो रेडी करके रख ली हैं ये देखें इस तरीके से अब इसके बीच में हम लोग वो वाला पार्ट लगाएंगे जो हमारा तीरे का जो पार्ट से मेजरमेंट लेके हमने कट की थी ये देखें कुछ इस तरीके से जिसमें हमने फ्रंट गले की और बैक नेक की कटिंग की थी तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट नेक को रेडी कर लेते हैं फ्रंट नेक के लिए हम लोगों ने पट्टियाँ बनाकर रख ली थी जो बटन पट्टी और काज पट्टी थी उसको किस तरीके से अटैच करना है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सबसे पहले हम लोग बटन पट्टी अटैच करेंगे फिर काज पट्टी अटैच करेंगे तो बटन पट्टी अटैच कर लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से बीच में रखेंगे कपड़े को शर्ट के और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो चलिए लगा लेते हैं हमेशा कपड़े पे कुर्ते पे सिलाई लगाने से पहले स्टार्ट में एक कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया करें उसके बाद कुर्ते पे डायरेक्ट सिलाई स्टार्ट किया करें जिससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफाई के साथ स्टिचिंग होती है तो यहाँ पे देखें इस तरीके से कपड़े को अंदर रखते जाएंगे कपड़े को तकरीबन आप लोगों ने हाफ इंच जितना अंदर देना है इसके और देखें यहाँ पे जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसकी सिलाई कर सिलाई कर लेंगे जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे ये देखें बटन बटन पट्टी जो है बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो चुकी है और कुछ इस तरीके से आई है आयरन करके हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इसकी शेप आई है ये देखें आप बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसको अटैच करना आपको मैं ऑलरेडी पिछली इतनी सारी वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ यहाँ पे देखिए आप काज पट्टी को हम लोग अटैच करेंगे इस तरीके से कुछ रखेंगे इसके और नीचे वाले पार्ट पे हम लोगों ने इसकी नोक रेडी करनी है नोक वाली पट्टी बना रहे हैं हम यहाँ पे तो नोक किस तरह आप बहुत आसानी तर, आसान तरीके से बना सकते हैं वो देख लेंगे जो नीचे वाली साइड है वहाँ से एक इंच का यहाँ पे निशान लगाते हुए उसको कट कर देंगे क्योंकि हमने एक इंच का बाहर की तरफ बढ़ाना है तो उसको इस तरीके से कट कर देंगे कपड़े को और यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से बुकरम के कॉर्नर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल जो साइड्स वाले दो कॉर्नर्स आएंगे उनको बिल्कुल इक्वल रखना है आपने जब इक्वल रखने के बाद और बीच वाली नोक बिल्कुल दरमियान में परफेक्ट जब बन जाएगी तब आपकी ये वाली पट्टी नोक वाली पट्टी रेडी होगी ये आपने हाथ के साथ ही करना है बहुत ही परफेक्शन के साथ इसकी नोक बनेगी आपके ये देखें इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने हाथ के साथ इसको मोल्ड कर सकते हैं जिस तरफ भी आपको साइड से मोल्ड करना है तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जब अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा होगा उसको हल्का सा ट्रिम कर देंगे और देखें नोक मेरी हमारी परफेक्टली बिल्कुल बन चुकी है तो चलिए इसको अटैच कर लेते हैं अगर आपके लिए नोक वाली बनानी डिफ़िकल्ट हो रही है तो आप चिकोर भी बना सकते हैं चिकोर भी उसका तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी तो वो देख सकते हैं आप तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले साइड वाली सिलाई लगा लेंगे मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें काज पट्टी और बटन पट्टी को बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी तो वो भी ज़रूर देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट में कपड़ा लगा लेंगे और अब इसको अटैच करेंगे इसके साथ अंदर तकरीबन हाफ इंच जितना कपड़ा रखना है और बिल्कुल इसके साथ साथ कर लेना है अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार लगा रहे हैं पट्टी तो आपने इसको अरेंज कर लेना है जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि इसको अरेंज करके और इस इसके साथ पिंस लगा लेनी है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आए आपकी तो अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं बिल्कुल इक्वली हाफ इंच का डिस्टेंस हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाते जाएं और नोक को बिल्कुल जो कमीज़ की जो शर्ट की जो कुर्ते की जो हमारी क्रीज़ है उसके ऊपर रखना है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आए और जो हमारी पट्टी है वो कुर्ते के बिल्कुल दरमियान में बने तो यहाँ पे देखें बिल्कुल जो नोक है वो हमने क्रीज़ के ऊपर रख ली है और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारे किनारे पे ये देखें बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर है नोक और जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पट्टी है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और बिल्कुल कुर्ते के मिड में आ रही है नोक आप, आपने अच्छे से निकालनी है इस तरीके से और साइड साइड पे लगा लेंगे और यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग रखते हैं जिसमें हम लोग कट लगाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन सवा एक इंच का हम लोगों ने लिया है सवा इंच तक का लिया है और वहाँ पे हम लोग इसको अंदर की तरफ इसका मुझे एग्जैक्टली exactly नेम नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं इसका तो वैसे मेरी मम्मा इसको थोक बोलती हैं कि ये थोक का हिस्सा होता है इतना सा जो हम रखते हैं लास्ट में तो एग्जैक्टली exactly उर्दू का वर्ड क्या है वो मुझे नहीं आता है अभी तक तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे इसकी आयरन के साथ सेट कर लेंगे पट्टी परफेक्टली अटैच हुई है कुर्ते के बीच में और बहुत ही सफाई के साथ लगी है देख सकते हैं आप लोग और चलिए इसकी बैक साइड इसके साथ अटैच कर लेते हैं बैक साइड की शोल्डर्स और फ्रंट साइड की शोल्डर्स को इस तरीके से अटैच करना है ऊपर सिलाई लगा लेते हैं तकरीबन जिस शेप में हमने शोल्डर की कटिंग की थी उसी शेप में हम लोगों ने इसकी करनी है स्टिचिंग भी यहाँ पे देखें इस तरीके से शोल्डर हो चुके हैं अटैच ये साइड से जितना भी एक्स्ट्रा था बैक साइड पे वो हल्का सा ट्रिम कर देंगे अदरवाइज़ हम लोगों ने पहले ही हाफ इंच जितना कट कर लिया था के जितना शोल्डर में आएगा उतना पहले ही बैक साइड को कट कर लिया था फिर भी अगर साइड से आ जाती है तो अब हमने ये कली और स्लीव्स वाला पार्ट इसके साथ अटैच करना है कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी बहुत ही आराम से और बारीकी के साथ देखिएगा यहाँ पे जो स्लीव्स का जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है जो मिड वाली जो क्रीज़ है उसकी हाफ साइड से इस तरफ कलियों को अटैच करना है और उसी तरफ से हाफ दूसरी तरफ से बिल्कुल हाफ से शुरू करना है पहले हाफ अटैच करना है हम लोगों ने फिर बाकी का हाफ फिर पीछे का हाफ इस तरीके से इस तरीके से कुछ जो फ्रंट की कली है वो फ्रंट की साइड पे जो बैक की है वो बैक की साइड पे तो और स्लीव्स को हमने शोल्डर को इस तरीके से रखना है और स्लीव्स का ये जो बिल्कुल मिड वाला कट होगा जो ऊपर आया है और बिल्कुल क्रीज के ऊपर आया है उसको इस तरीके से बीच में रखना है और पहले हाफ कली को और उसको अटैच कर लेंगे अंडर आर्म्स को और फिर बाकी के हाफ को ये देखें इस तरीके से कुछ जिस तरीके से हमने किया है अटैच इसको सिलाइयों का याद रखें कि जितनी भी आप सिलाइयाँ लगाएंगे इस कुर्ते में सब डबल लगाएंगे आप सिलाइयाँ जिसकी वजह से इस इस कुर्ते की और ज़्यादा खूबसूरती आती है यहाँ पे देखें इस तरह इस तरीके से अब जो पीछे वाली साइड है उस पर उस, उसको भी करेंगे अटैच पहले बिल्कुल हमने शोल्डर के मिड से पहले फ्रंट साइड को पूरे को अटैच कर लिया कली को अब बैक वाली जो है उसको कली को अटैच कर लेंगे पूरी को कुछ इस तरीके से ये देखें बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो चुकी है अब इन सिलाइयों को हमने डबल करना है मतलब अंदर वाली साइड पे एक तरफ करते हुए इसके जो कपड़े को और बिल्कुल उस जो पहले सिलाई लगाई उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे पूरी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे फ्रंट से लेके बैक तक के यहाँ पे देखें एक तरफ करते जाएंगे हम लोग इसको कपड़े की जो जो तय है उसको एक तरफ करते जाएंगे जो सिलाई हमने लगाई थी और उसके बिल्कुल साथ साथ लगाते जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई यहाँ पे देखिए ये देखें दोनों तरफ से हमने अटैच कर ली है यहाँ पे एक तरफ से मैंने डिटेल में आपको बताया था किस तरीके से करना है सेम उसी तरीके से आपने दूसरी तरफ से भी करना है अटैच और डबल सिलाइयाँ लगानी है पूरे कुर्ते पे तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग काज देख लेंगे कितना है हमारे कुर्ते के ये साइड वाले जो काज का पार्ट है वो कितना है तकरीबन यहाँ पे है तकरीबन सात इंच जितना उसके बाद काज है यहाँ ऊपर आपने जहाँ अंडर आर्म्स में समोसी लगाई थी वहाँ से मेजरमेंट लेनी है नीचे तक तो तकरीबन सात इंच का निशान लगा लिया दोनों तरफ और अब हम यहाँ से अंडर आर्म से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और वहाँ तक लगा लेंगे जितना जहाँ तक हमारे काज हैं सेम इसी तरीके से दोनों तरफ से आपने लगाना है सिलाई तो ये देखें दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है ये देखें नीचे की तरफ जो कलियाँ थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आई हैं यहाँ पे हम लोग ट्रिम कर लेंगे बट स्टार्ट में हम लोग हमेशा ये कलियाँ थोड़ी लंबी ही रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे छोटी हो जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे हमारा कुर्ता छोटा हो सकता है उसके लिए तो यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इक्वल करते हुए जो दामन है उसका कुर्ते का उसको इक्वल करते हुए इसको इसको ट्रिम कर लेंगे अब हमने लंबाई की मेजरमेंट लेनी है ये देखें जितनी भी हमारी लंबाई होगी ये मेरी अठारह इंच बिल्कुल परफेक्ट है लंबाई उसका निशान लगा के उतना उतना आप नीचे से दामन फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट आपने आयरन से दामन फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि आपका दामन बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड डबल फोल्ड हो और जब आप सिलाई लगाएं तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो बिल्कुल स्ट्रेट आपका दामन आए सिलाई के बाद तो इसलिए बहुत ध्यान के साथ ध्यान से आप लोग ये जब आयरन के साथ इसकी क्रीज़ लगाते हैं तो उसको बहुत ध्यान के साथ और परफेक्टली और बिल्कुल स्ट्रेट लगाया करें तो यहाँ पे देखें उल्टी साइड पे फोल्ड करके दोनों साइड पे हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे डबल क्रीज ये देखें और उसके बाद उसको डबल फोल्ड करके लगा लेंगे क्रीज़ और फिर सिलाई लगाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है सिंपली हम लोग उसको स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं उसके किनारे किनारे पे तो यहाँ पे देखें मेरी मामा हमेशा स्टिचिंग करते वक्त पहले हल्का सा कपड़ा रखती हैं उस पर सिलाई लगाती हैं उसके बाद कुर्ते पे या किसी भी चीज़ पे सिलाई लगाती हैं उसकी वजह यह है कि वो चाहती हैं कि कभी भी जो हम मैं जो स्टिच कर रही हूँ उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि धागा नीचे से इकट्ठा हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए या बिल्कुल सफाई के साथ जो परफेक्ट फिनिशिंग है वो मेरी कुर्ते या किसी भी स्टिचिंग की जो भी चीज़ हो उस पर आए साइड्स हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक करनी है और अगेन उन्होंने पहले कपड़ा लगाया है उसके बाद उसकी वजह उसकी वजह यह है कि अगर हम थोड़ा सा नफासत और थोड़ी सी इस तरीके से ध्यान के साथ और थोड़ा सा आराम के साथ सुकून के साथ जब स्टिचिंग कर लेंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्टली और खूबसूरती के साथ स्टिच होगी बट अगर हम लेज़ीनेस दिखा देंगे कि चलो छोड़ो क्या लगाना तो उसकी वजह से हमारे फिर और एक तो अच्छा नहीं बनेगा और दूसरा के बाद में हमें बार बार उधेड़ना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए बिल्कुल ध्यान के साथ और सुकून के साथ स्टिचिंग किया करें यहाँ पे देखें दोनों तरफ से फोल्ड हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्टली और ऑलमोस्ट मेरा कुर्ता हो चुका है रेडी अब हम लोगों ने गले गले की जो पाइपिंग है वो करनी है वो किस तरीके से करनी है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे हल्की सी यहाँ पे तिरछी शेप देनी है पट्टी पे और पीछे से बिल्कुल भी को, और एक्स्ट्रा कोई शेव नहीं देनी है ये देखें बिल्कुल परफेक्टली हमारा गला पहले से कट है तो यहाँ पे जो तिरछी पट्टी है वो कट कर लेंगे जो हम उसके लिए लगाएंगे इस तरीके से कुछ कट करना है मैंने उस इस कुर्ते का आपको ईच एंड एवरी थिंग बताया है हाफ इंच जितनी चौड़ी लेंगे इस तरीके से और इसको कट कर लेंगे ईच एंड एवरीथिंग इसलिए बताया है कि जब आप लोग स्टिच करने लगे आप लोगों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं ऑफ स्क्रीन अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको रख लूँ और जो ऑन स्क्रीन है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखाऊँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मैं यहाँ पर देखें इसको सीधी साइड पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे एक पैर की शुरू से थोड़ा सा बढ़ाते हुए लगाएंगे और उसके बाद बिल्कुल एक एक पैर की उसको बिल्कुल गुलाई में सिलाई लगा लेंगे तो मैं आपको क्या कह रही थी कि यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं ऑफ स्क्रीन अपनी मिस्टेक्स को छुपाऊँ और ऑन स्क्रीन करूँ अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो मैं वो आपको दिखाऊंगी और उसका सलूशन भी बताऊंगी क्योंकि अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं और आप में कोई मिस्टेक आ जाती है कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है तो आपको भी पता हो कि वहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए लास्ट में भी हल्का सा बढ़ाते हुए कट किया है और इसको आयरन के साथ इस तरीके से सेट करेंगे और उसके बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी तुरपाई करनी है आपने यहाँ पे शुरू में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से और इसको मज़ीद इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके साथ साथ बिल्कुल तुरपाई करेंगे इसी तरीके से आपने गुलाई में तुरपाई करनी है तुरपाई करनी तो आपको आती ही है वो हम हम आपको करके दिखा देंगे यहाँ पे देखें इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे दो लास्ट में भी और अंदर की तरफ से तुरपाई करते जाएंगे बिल्कुल बारीक बारीक तो यहाँ पे देखें तुरपाई हो चुकी है देखें कितनी सफाई के साथ हुई है और बिल्कुल परफेक्ट गुलाई में गला बना है और पट्टी भी बिल्कुल सफाई के साथ आई है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आखिर में यही कहूँगी कि यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक के बिना बिल्कुल मर जाइएगा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको मेरी मदर का ये मेथड आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उनकी स्टिचिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और इसके साथ मेरी मदर ने आड़ा पजामा ये वाला स्टिच किया था और जो कि बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट लग रहा था इस कुर्ते के साथ तो अगर इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें ज़रूर बताएं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी तब तक के लिए मुझे अपनी और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़